Like a Hellcat. ko'chaga chiqqim kelyapti chiqding-ku anavi kuni chiqding-ku ahmad do'kkani chiqdi ketada ikki oyda bir marta chiqqan ekan man sani xotinim umuman chiqmaydi assalomu alaykum do'stlar qayerda o'zbek noniga navbatni ko'rmasiz o'zbek noni ha to'g'ri dunyoga mashhur videoda reklama uchun layk bosing trend prikol Thank you. 얼마 걸렸 시간이요. <laughs> 우리도 두 시간 되나? y e